Вітаю, шановне господарство! Сьогодні на нашу кухню зазирнули господар Аліс Беляцький, старшиня правоборочого центру «Весна» Добрый і день. Влад Велічко, директор міжнародного консорціуму «Євробіларусь». Вітаю. Ну, а тема нашої сьогоднішньої розмови буде відбуватися, як кажуть, по хороших слідах. На минулому тижні ми бачили в Мінську велику кількість офіційних візитів високопоставлених чиновників Європейського зв'язу, Злучених Штатів Америки – І якраз мы паспрабуем паразважаць пра кантэкст еўрапейскага стасунка еўрапейскага звязу і Беларусі і асабліва на фоне таго, што ў нашай краіне адбываецца на фоне той сітуацыі з справе чалавека, якая ў нас ёсць. Вось улад на мінулым тыдні мы бачылі цэлы парад такі высокапастаўленых чыноўнікаў, такі дзень адкрытых дзвярэй, як это назвалі. <laughs> А на фоне гэтага ўсяго візіта дзядок атрымаў год позволення волі дадатковы суд адбываўся вот наўпрост падчас этих всех візітаў вот як вам здаецца что як э, э, бы адбываецца на этой этой ситуации ну, я думаю что принципе гэта пытанні для улады з рознага парадку дня іншая справа что дэманстрацыя э, сваіх гаспадарскіх правоў украіне она ніколі не была не Э, схаваны это заўсёды было дэманстратыўна і дэманстратыўны не выпуск до сих пор палецняволеных калі ну няма ніякіх прычынаў іх бы утрымліваць нават это ўжо псуе э, будучую кампанію якая павінна там разварочвацца ўжо вельмі хутка але гэта вось нас не на не нагнёш яно як бы дэманстратыўна дастаткова прысутнічае думаю что это э, больш такі як бы піараўскі крок а Э, ну, э, з іншага боку, ідзе дыялог, э, нібыта, ці можам назваць это не дыалогам, а абазначэнне дыалогу і нейкія кантакты еўрапейскага звяза з Беларусю. І вот такімі якраз крокамі мы бачым, што Беларусь дэманструе, што яна хацела б, каб еўразвяз прымаў я такую, якой яна ёсць з усімі хібамі, недахопамі, і этот дзядок, это як бы такі дэманстратыўны сігнал еўразвяза, што вот полюбите нас такими, какими есть. Ну, это ну, так. Мне кажется, что влады поставили перед э, собой две задачи. С одного боку, не изменить ни на кроплю ситуацию в самой краине и протягивать вот этот контроль полный за громадской, политической деятельностью, притягивать э, репрессии супрать э, громадских активистов, в первую очередь молодых активистов. И в этой Э, плян вот этой стабильности, замороженности, я сказал бы, ситуации, кладется так само и опошний присуд Миколаю Дзитку. Э, хочу еще позначить, что это довольно такая гадкая советская традиция, додавать э, термины политичным зневоленным в опошние дни перед самым их выходом на волю. То же самое было, я сгадаю, с ведомым белорусским диссидентом Миколаем Міхасёнку кабакам, якому за тыдзень да выхада на волю дадалі чарговы тэрмін і ён э, працягваў сядзець у турме. Мы бачым, што вось гэтыя савецкія традыцыі, якія э, прапагандуюцца і афішуюцца беларускімі ўладамі, яны датышацца таксама і адносінаў да сваіх палітычных апанентаў. І ў той жа час пастаўлена другая абсалютна э, супрацьлеглая задача значна палепшыць адносіны з краінамі еўразвязак. Причем э, Лукашенко сказал открытым текстом не так давно, в чем выражается зацикавленность в улучшении этих отношений, белорусским ладам потребные кредиты, потребные инвестиции. То и допомоги экономичной, которую они традиционно отримливают от России, на сегодняшний день не хапает. И не факт, что Россия, которая находится сама в экономическом кризисе, будет протягивать оказывать эту допомогу в таким самым объеме. Мы бачим, что зараз прыпынілася будаўніцтва астравецкай атамнай электрастанцыі да першы сігнал пра тое што праграмы рассіі разлічаныя на дапамогу беларусі эканамічна пачынаюць тармазіцца і ў гэтай сітуацыі дзеля таго каб захаваць хоць нейкі пэўную эканамічную стабільнасць улады вымушаны не просто змушаныя звяртацца да краіны ў развяза э, паляпшаць гэтыя адносіны з э, тым, каб паўтаруся яшчэ раз э, неяк утрымацца на плаву ў эканамічным э, сэнсе. З гэтым трэба сказаць, мабыць, было звязана і маё вызваленне таксама, бо фактычна гэтыя пошукі паляпшэння сітуацыі мы бачым дзесьці ну з весны мінулага года. Но мне здаецца, што і знешнія фактары, знешні крызіс даволі канвертируецца зараз э, Беларусію. Ну вельмі моцна канвертуецца і прынцыпе згодны з алесевымі думкамі наконт эканамічная, скажам, зацікаўленасці. Мы заўсёды бачылі, што беларуская ўлада яна вельмі кароткатэрміновая як э, бы плануе і бачыць таму як бы як толькі адчулася што расійскія грошы кароткія то відавочна што трэба шукаць як бы альтэрнатывы але я таксама б так сказаў бы што ўсё ж такі сам сам э, тренд пачаўся і у палітычным кантэксце, Таму што э, відавочна, што э, сітуацыя вакол Украіны на сённяшні момант яна як бы выкарыстоўваецца на карысць беларускімі ўладамі, Таму што атрымалася парадаксальная сітуацыя ідуць паляпшэнні стасункаў паміж Еўропай і Беларусю у Беларусі ні на йоту нічога не змянілася да лепшага. Я не ведаю ніводнага аргумента, які можна прывесці на карысць там хоць нейкіх зменаў, хоць касметычных, хоць там сімвалічных. Э, вызвалення лесе я не, не лічу такой як бы э, так, так, такой сітуацыі тому што фактычна яго пасадка і вызвалення патрапілі ў гэтыя чатыры гады як бы ну, э, я яшчэ дадам э, что як бы мяне там вызвалілі але алену танкачову вядома да. правабронцу выкінулі з краіны да атрымалася памянялі шыла на мыла і прычым без сялякай такой реакцыі бурнай збу можна еўрапейскай структуры і можна сказаць что ўсё законна бы мы ж на падставе там нейкіх ну прынцыпе і залезем ну, вы это так же законно. Да, законность да, наша такая вельми гнуткая. Але ось як бы вяртаючыся да э, самой сітуацыі, я б сказаў бы, што ўсё ж такі э, у сітуацыі э, размовы Беларусі Еўропа перш за ўсё гэта была еўрапейская як бы зацікаўленасць у нармалізацыі стасункаў. Еўропа як больш адукаваная, палікарэктная і э, цывілізаваная як э, бы э, э, ігрок бок у, у гэтых размовах яна просто не можа сабе дазволіць годами утрымліваць стасункі з суседам у дрэнным стане Таму яна просто інфраструктурна шукае гэтыя магчымасці нормалізацыі калі это ўсё ж таки звязать таксама со зменой кабінету то фактично Еврокомиссия поменялась, и для Европы отчинились певные такие, скажем, дипломатичные махчимости перезагрузки. Угу. Вот. Э, и мы чуем, что они на каждой встрече с гражданской супольностью кажут, что они не забывают про правы человека, про полицию неволенных и так далее. Але нам гэта не, не, не, не жарко не холодная кажуць яшчэ і мы маем зусім іншы вектор калі фактычна грамадзянская супольнасць правоабарончы сектор у першую чаргу але на прынцыпе цалкам грамадзянская супольнасць все больш і больш патрапляюць на абочыну э, по парадку дня Мабыць можна казаць про тое что геапалітычныя інтарэсы ў нашым рэгіёне пачынаюць пераважаць над інтарэсамі дэмакраты і правоў так. чалавека кан конкретноэтна ў нашай краіне И можно сказать, что шлюз вот такому э, параду приезда отчинила опошняя встреча по урегулированию кризиса на Украине, когда сюда приехали и Меркель, и Аланд, и после их уже мы видим, что поехали уже все наступные, причем этот парад не кончается, видовочно, что он будет еще протягнут в наступные тыдни, и это серьезный выклик для громадянской супольности, что мы мусим и что мы можем сделать в этой ситуации, как все ж таки... Э, Э, привязать э, поляпшение отношений Евразвязы с белорусскими владами с поляпшением э, ситуации с демократией, с правами человека у самой краине. Ну тут как бы ободва боки денежи досить прагматично, у каждого как бы свой прагматизм у нашага адзін у нашага развяза іншы хаця яны як ўжо сказалі падкрэсліваюць што не забываюць пра каштоўнасны падыход што для іх это важна і так далей так далей але чым гэта небяспечна а можа быць наадварот гэта мае нейкія плюсы да беларусі да той сітуацыі якую мы маем Талей сказаў што гэта небяспечна там сэнсе што гэта можа прывесці да замарожвання сітуацыі і пры гэтым вонкавым паляпшэнні стасунка з еўразвязаным Ну, я б сказаў бы, што в прынцыпе, ну як мы можам быць супраць паляпшэння стасункаў з еўразвязаў нават бокам беларускага рэжыму. Да? В прынцыпе, это ўсё роўна як бы ў доўгатэрміновай перспектыве, я думаю, што это добрая справа асабліва з улікам Росіі. Але асабліва з улікам Росіі і асабліва з улікам сітуацыі ў краіне. Вядома, што як бы пытанне бяспекі, стабільнасці, міру нарэшце. Канешне, яны фактычна сёння вісяць над намі такім такой хмарай вялікай як бы над, над Беларусю, над грамадзянскай супольнасцю у тым ліку, таму што ад фактычна ось, як я сказаў, што геапалітычныя пытанні дамінуюць над пытаннямі дэмакратызацыі. І вось зараз для нас это вялікі выклік э, для грамадзянскай супольнасці, таму што наша такая звычайная рычоўка э, не забывацца на правы чалавека, дэмакратыю і так далей, яе проста ну, як бы яе чуюць, але, не, але нічога з гэтым не, не рэагуюць. І мы павінны гэта ну, разумець, што як бы, э, на наши як бы словы реакции не будет то есть фактично нам трэба некую так само э, менять як бы тактыку что ли я не ведаю шукать трошки іншие э, месседжи якія могут могли б ускрыть эту ситуацию показать у там ліку и э, хібы такой такой палітыкі і э, небяспекі што Я- можна згубіць праз гэта Я скажу, што не- э, небяспека паляпшэння адносінаў еўразвяза беларускіх уладаў заключаецца сапраўды не ў шчырым жаданні еўразвяза э, Э, нейкім чынам дапамагчы беларускаму народу там ці дапамагчы стабільнасці ў нашай краіне небяспека з'яўляецца ў тым што гэтая дапамога можа быць выкарыстана ўладамі на э, цэментаванне аўтарытарнага рэжыму беларусі і падобныя прыклады ёсць давайте паглядзім на на стасункі еўразвяза азербайджана і мы бачым там поўны разгром грамадзянскай супольнасці на працягу апошняга года і і у прынцыпе вельмі добрыя стасункі еўразвяза з афіцыйнымі азербайджанскімі ўладамі дзе нідзе ніякая размова не пра якія санкцыі і Алеў прэзідэнт Алеў Азербайджана катае па ўсёй Еўропе абсалютна вольна і ў той жа час у Э, сотни человек сидят в тюрьме и тысячи вымушены выехать из Азербайджана под страхом потрапить в эту тюрьму. Именно это из громадских активистов. И там отремливается просто цементование этого режима, авторитарного режима Азербайджана при э, фактично отремливается до помощи европейской связки. І гэта небяспека таксама існуе ў нас. Мы э, э, павінны разумець самі, што інтарэсы беларусаў гэта з першую чаргу нашы інтарэсы. Вось, і што інтарэсы еўрапейская звяза, які зацікаўлены можа быць у стабільнасці пэўнай значыць тут. яны не заўсёды супадаюць з інтарэсамі грамадзянскай супольнасцю Беларусі і мы павінны адстойваць свае інтарэсы. Ну а что вот конкретно э, можно зробити? Може, може зробити громадянська супольність в этой ситуации. Ну вот мы бачим ситуацию с этими ж політв'язнями, да? є інформація, що розв'яз лічить так імені три человека, правооборонці лічать їх як э, минимум шесть. И вот Калиласка, вот уже проблема з Рубцова, да? А якого і розв'яз не хочет, например, признавать політв'язнями, а якого мы лічимо політв'язнями. И что нам в этой ситуации робить? я уже не беру иншие сферы, яких хапає проблем, там, и свободы ассоциации, и сходів и так далее, и смертное покарание. Какие заходы мы можем предприймати, щоб все ж таки відстоювати э, эту позицию, как э, всі стосунки все ж таки получались з якими конкретними кроками і в Беларуси так само? Ну, мне здається, что это одно из самых складаних на, на сьогоднішній момент питань. Я б сказав бы, що Э, для мяне моцным такім э, прэцэдэнтам і прыкладам з'яўляецца хутчэй украінская сітуацыя. Што можа быць, акрамя я зараз не беру дарэчы сітуацыю вайны, а хутчэй беру сітуацыю майдану і вось гэта як бы э, фактычна адказнасці людзей грамадзянаў за сваю краіну мы бачым як гэта адбіваецца на іншых э, баках жыцця на пытанне грамадска контроль над уладай на пытанне барацьбы з карупцыі люстрацыі вядома што краіне патрэбны час для того каб это все як бы наладзіць у сітуацыі войны это яшчэ больш складана але вось гэта стало магчыма толькі пасля шмат э, шматлетніх шматгадовых э, ну таких вот дэмакратычных інвестыцый я б сказал бы то Вось, мы зараз я думаю там на три на 5 крокаў можа быць так. э, назад знаходзіся нават з украінскай сітуацыі там нам нам бы як бы разабрацца з прынцыповымі рэчамі вось як бы прынцыповых там палізняволеных э, прынцыповых і рэчаў якія тычацца правілаў гульні якія немагчыма парушаць просто не, не, нельга з гэтым мірыцца Вось калі мы такі порядок дня вось с этими правілами гульні могли б вызначыць яго як бы настойваць на ім можа быть э, мы могли б шукаць паразумение таксама з еўрапейскім боком як вось гэтую перакрыцятую прагматыку э, прагматыку палітычных узятых э, стасункаў гуль і геапалітыкі я каштоўнасны фактор рацыяналізаваць так. Мне падаецца тут яшчэ вельмі важны супольны голас грамадзянскай супольнасці в беларусі Ось калі мы будзем э, прыкладна аднолькава разумець сітуацыю і актыўна працаваць в адным накірунку, я думаю, што шанцы э, захаваць вось гэтыя стандарты адносінаў да сітуацыі ў Беларусі еўразвязы, якія былі ў папярэднія гады, у нас застаюцца дастаткова высокімі. Ну што ж сябры напэўна на гэтым мы будзем завершаць нашу праграму э, Я думаю што напэўна мы еще станем сведкамі з вашим э, з вами працягу э, візіту высокопоставленных чыноўнікаў у Беларусь і будем спадзявацца што гэта будзе на карысць для нашай краіны для нашага народу всегого добрага побачення